Salut à toi ami Wanderer Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui porte sur un sujet qui me tient assez à cœur. J'en ai déjà fait mention dans l'une de mes dernières vidéos qui s'affiche juste là. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. N'hésite pas à lui mettre quelques clics en plus. Hein Clic, clic, clic. Et ce sujet là, c'est le site internet Elpix. Alors si tu as déjà voyagé, fait des working holiday visas, tu connais certainement, t'en as déjà fait, mais pour les autres, je vais t'expliquer un peu ce que c'est. Epic, c'est du work exchange. Le work exchange, c'est le fait de travailler pour une entreprise, un particulier ou une ferme sans recevoir de paye, mais en étant hébergé et nourri. Et il existe deux principaux sites, Elpix, dont je viens juste de parler, et Woofing. Alors la différence entre les deux, c'est que Woofing concerne essentiellement les fermes. Elpix, tu vas pouvoir travailler pour des particuliers qui ont des besoins en jardinage, nettoyage, plein d'autres choses, tout ce qu'ils veulent. Ils te font bosser chez eux, et en échange tu dors chez eux et tu manges avec eux. Tu peux aussi trouver des guest house, auberges de jeunesse, hôtels et tout tralala, mais aussi des fermes. Woofing quant à lui concerne essentiellement les fermes. Il faut savoir que les deux sites sont payants pour pouvoir accéder aux annonces. Tu vas avoir Woofing qui est payant pour un montant d'à peu près 50 euros pour l'année et LPX qui lui est payant mais 25 euros pour deux ans. Alors pourquoi parler d'LPX me tient autant à cœur aujourd'hui C'est parce que je trouve que c'est une expérience incroyable. Alors ça a plusieurs attraits, forcément les pépettes, mais surtout au niveau de l'expérience culturelle et personnelle. Dans mon cas, j'ai travaillé en Australie et en Nouvelle-Zélande dans une ferme de vaches, une ferme de moutons, des vignes, et tout ça avec des gens totalement différents. Tu apprends énormément des cultures en faisant des LPX, c'est aussi très très bien pour pouvoir apprendre la langue. Bref, pour résumer, c'est une immersion totale dans un pays, que ça soit culturel, personnel, au niveau des rencontres, mais aussi au niveau du type de travail que tu aurais certainement jamais l'occasion de faire si tu n'avais pas eu l'attrait pour le côté économique de la chose. La preuve en est, lors de mes précédents LPX, en Nouvelle-Zélande, en Australie, j'ai pu conduire un quad dans le bouge australien, rentrer un troupeau de vaches, tondre des moutons, faire du jardinage et j'ai aussi énormément appris des personnes que j'ai rencontrées. Et ceci, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi là, en ce moment, je suis du coup depuis à peu près un mois à Sapporo, sur l'île du Nord, et je travaille pour une guest house, une sorte d'auberge de jeunesse. C'est une compagnie qui gère deux guest houses. Waya et Yuyu. Et je travaille pour eux, je fais du cleaning et je fais aussi un petit peu partie du staff, euh, gérer les clients. Mais ça, ça reste une partie minime des missions que j'ai à faire ici. Voilà, je pense que cette introduction a été un peu trop longue. On va commencer par faire un petit tour des guest house et après, je vous montre mon quotidien. Alors là, on est dans un des quatre dortoirs de la guest house. Si vous avez déjà fait des auberges de jeunesse ailleurs qu'au Japon, ça doit vous faire un peu bizarre parce que c'est quand même assez classe. On n'est pas sur de l'auberge de jeunesse d'Australie avec des lits jumeaux en ferraille qui bougent dans tous les sens dès que tu vas sur l'île La plupart des auberges de jeunesse au Japon sont plus ou moins faits sur ce modèle. Des espèces de cases en bois, en dur, avec des rideaux pour pouvoir avoir votre intimité, ce qui est quand même pas mal parce qu'on a le prix d'une auberge de jeunesse pour un endroit un peu plus intime et un peu plus sympa et beaucoup plus confortable pour dormir que d'autres auberges de jeunesse qu'on peut trouver ailleurs. Alors là on est dans un des autres dortoirs et du coup le job principal c'est après check-out faire les lits forcément. Et d'abord je vais m'armer de trois outils indispensables dans une guest house. Ponpon, Colo Colo et Chouchou. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au Japon ils ont une grosse tendance à donner les noms des objets par rapport au bruit qu'ils font. Le japonais est fait d'onomatopée. Et ah oh et et Voilà un peu mon quotidien, faire tous les lits de la guest house. Alors moi personnellement je fais partie des gens qui font pas leur lit parce qu'on va le défaire le soir même. Pour le coup j'avais pas le choix, euh, Yu c'est à peu près entre 30 et 50 lits suivant l'affluence. Waya c'est une trentaine de lits. Et en plus, moi qui déjà savais pas faire vraiment un lit, un lit à la française, on m'a demandé de faire quoi des lits avec des futons. Mais finalement, je m'y suis habitué tellement que vous savez, quand euh, tu fais un travail où tu fais tout le temps la même chose, tous les jours, t'as une espèce de petite musique qui t'entre dans la tête. Et tu t'en doutes, dans une guest house, il n'y a pas que les lits à faire, il y a aussi les sanitaires. Et là, on arrive à ma partie préférée. Et du coup, pour nettoyer les douches, c'est facile. Une raclette, une éponge et le mode pirate. Allez, on danse la gigue Et bien sûr, la pièce la plus importante dans n'importe quel endroit du Japon, les toilettes. Beaucoup trop de technologie. Et le dernier truc, peut-être le truc qui m'a donné envie de me mettre à l'origami, ça demande une grande précision. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez fait le tour des deux guest house. C'était juste pour moi une expérience géniale. La moralité, faites des LPX. Si vous passez à Sapporo, Venez à Waya ou à Le staff est juste d'une gentillesse incroyable. Ils sont sept au total, trois propriétaires, trois managers, un barman. Ils sont juste incroyables, vraiment, vraiment, vraiment sympas, toujours prêts à vous aider. Passez par Yuyu ou par Waya, ah, peut-être plutôt par Waya, parce qu'à Waya, il y a un bar. C'est toujours mieux quand il y a un bar. comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, un petit pouce bleu. Si toi-même tu as fait des LPX, n'hésite pas à commenter dans la section commentaires juste là. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partage tout ça sur les réseaux sociaux. Les miens sont juste ici. On se retrouve bientôt, je pars en road trip la semaine prochaine. Il va y avoir des très très belles images à venir sur la chaîne. On se dit à la prochaine, matinée